Kambal. Anong balungkot? Tudus. Ah? Morning! Huwag kami tapos mo. Morning! Dahil naman ang outfit ni Madam kasi yung kasyong tulog. Tama na na. Diba, alam po, iset lang. <laughs> Malakad kami subong sa airport. Nakabakuna kami ticket and all. Oh. Ay, sinak. Ay, sinak. mean, minara kami subong sa airport. Katawara. Wrong song. Wrong. Bisglage. na kami sa Panof Station sa airport. Kaling karon pa mo nga train mabot. So malago kami dara ni Chano. Mayo lang gidya kay silito upod ko, di ba? Game for me. Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna siyempre wala din napalipas ang oras nga pag-picture-picture, no? Pempas dyan, ano? <laughs> Samtang wala pang train. So, lubos-lubos unta na yung oras di. Sa Kalagaw, Blok. I hate all this overthinking much and do it yourself. This is Kaisersülze. this is Kaisersülze. This, this is Kaisersülze. These are Knackwürste. Mm -hmm. yeah? yeah? This is um, gehacktes. Yeah. Special kind of gehacktes in Thuringia. Mm. oh. <laughs> See, you have another model now. Yeah, uh, I have a new. <laughs> uh, Yeah, yeah, this is a pickles. Name? Pickles, and this one is um, Onion. onions, and this is a typical German food. Uh, <laughs> we are not German, but let's <laughs> see. <laughs> Um, it's a Kia and can see the. Oh. <laughs> <laughs> Tenenberg, Tenenberg, egal. Tenenberg. Tenenberg, <laughs> ja. Kambal. Anong balungkot? Produce. Ah? Uli na kami ni Jana. Kami sa apartment sa airport. Umay sa Jana siya na sila mayroon nagpupunta siya na damo ko na pinguin thank you good seeing you nice to meet you guys <laughs>